今からイタリアに行くの準備しますアモレくんとラテちゃんにバイバイにしてマネージャーさんの家に連れてっていきますがパッケージングがすごく嫌だでケージに入りたくないんだって 1ヶ月ぐらい会えないからいっぱいキスします。みまんさっこ。o o あ、もう分かってきたな。もう分かってきた。すっごい嫌だ。

に着きましたあちらですパパ行ってくるなんか思ったよりはね結構人がそこそこいるからさ面白いそうすごいね思ったよりなんか全然マシやん今回はゆりこちゃんはねビジネスクラスに祈ることになりましたビップですビップです 大たきな <laughs> カバンも持ってきました結構ねスティッカーも多くてすごい分かりやすい今羽田の中にいます結構空っぽですねちょっとこんな感じで初めて見たんです多分オリンピックのために結構新しいなんかテクノロジーが 現れてきて、なんかえ全部新しいってな感じはしてたからあ結構いいなと思ってしかし、まあ、イタリアに行くためなやっぱりいろんな種類を持っていかなくちゃいけないし本当ものすごく面倒くさいことなので、まあ、結構先に準備しないともうやばいですよね <laughs> 結構やばくなっちゃってよっしゃあともう少しあやっぱね全然 天気がついてないゲートとかめっちゃ多いですねよし楽しみですあったんだ私の飛行機とったんいいね2年ぶりはめっちゃめっちゃ怖いんですけど本当にめっちゃめっちゃ怖くてどうしようえー、これいいね2022年のな ね、キテキタの選手たちがここに帰ってきましたねはい今飛行機の中にいますイエーイこんな感じビジネスパスですイタリア語だとマニフィカっていう言うんですけどマニフィカはね素晴らしいという意味なんですよ結構こんなに人もいなくてやっぱりエコノミーと違うな 本当めっちゃ広いここめっちゃ広いね本当なんでもで最後にたこ焼きもクワクとか焼きそばも買ってきましたはい本当めっちゃお腹空いてて多分ここにご飯出る前にまた食べると思うのであと結構アニメの離婚し離婚して 録音して多分飛行機の中でいっぱいアニメも見れますでは行ってきます直接のフライト日本からイタリアまで12時間ぐらいかかります結構時間が多かったのでアニメと映画いっぱい見てましたミラノに着きましたえー、45分ぐらい遅れでビジネスクラスに入っても私の荷物が出てこない

強いお父さん <laughs> めちゃめちゃ強いで久しぶりおばあちゃんも会ってすごく嬉しかったです82歳なんですけどまだ元気で何よりです らは相変わらず変わんない変わってないです久しぶり2年ぶりイタリアに帰ってきました1ヶ月ぐらいにいたんですけど先にミラノに着いてで1週間半ぐらいインペリア私の実家に行って そこからイベントに行ったり温泉に行ってみたりとかいろんな旅行をしてみましたまずはお父さんとおばあちゃんが久しぶり会えてすごく嬉しかったですあのー、やっぱりす遠かったからすごく心配しちゃってあのー、ななんか年を取ってるなってな感じはしてた <laughs> 自分も年を取っちゃったんんですけどあのやっぱりもう一回 お父さんとおばあちゃんのパンを食べてすごい懐かしい感じな感じでしたで 1, 1週間ぐらいインペリアンにいたんですけど私の両親の家に泊まらずに友達の家に泊まってくれた今はあの新しいワンちゃんとか次の動画であの見せるのは まあ、多分わかると思うんですけど家が広くても、あのー、まあ、ちょっと入れない入れない場所っていうか、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃ特にお父さんの家はぐちゃぐちゃだったから、あのー、結局違うところに泊まっちゃってで、あのー、あと2日間ぐらいやっと海に行きましたで次の動画に是非見てください